yho andisavuyi bona nje iincwadi zam zifikile kwenye nee-posters loo nto izawunceda ndikwazi ukuqala ulungisela iklasi yam ukuba kube nazo iindawo apho khona ndizawukwazi ubeka izinto zesingesi kubalulekile kaloku apha eklasini yam abantwana bawabona amagama asetyenziswayo ngesingesi kwenzela uba xa sibasebenzisa apha eklasini oh, bazokwazi nawowazi uba asetyenziswa njani na esingesini e ndiyatsho bahlala kakuhle mandilandelise ngeyiphi kanene mandilandelise ngale yeziqhamo enye into endiyithanda kakhulu ngale kuba bonke abantwana bam seke bazitya izilanteka imifino phaa ekhaya le post into ezawuyenza ikakhulu kukubanika ukuba le mifino bayaziyo ngesixhosa ngokwesingesi ibizwa ngokuba yintoni na hmm, andichome naye ecam kwale xa singababonisiyo abantwana amagama esesingesini bazakwazi njani ke nyhani ke xa sekuthetha inyani ukusithetha isingesi Tyhini, hayi noko isigama siyasongezeleleka apha sesingesi. Heyi, ngubani obengatsho uba le klasi ingantle ngolu hlobo? Heyi, ndiyavuya noko iprogress endiyenzayo apha. Eke, mandilandelelise ke ngale yeziqhamo nale into endiyithanda kakhulu ngayo ukuba abantwana bam bayazazi zonke okanye unintsi lwezi ziqhamo ngesiXhosa. Bazawutsho bazibone ke ukuba zibhalwa njani. ngokwesingesi kuzawufuneka nam manuzibiza rhoqo ukuze bayazi ukuba iapile libizwa njani ngesingesi apples yhu eke idonga lam ligqityiwe noke abantwana bam bane-exposure enkulu emagameni esingesi Yeyiphila into endiyenzileyo eshota emhlabeni endilibeleyo. Amagama am e-sight words besiwafumana phaa kwi-English nanga onke akhona phaa edongeni ngala abantwana funa babe exposed kuwo wona. Nazi ke zonke ii-alphabets zam ndizifakile phaa kakuhle ukufa, hayi noko ndisebenzile. gqithi gqithi gqithi ndiyavuya ndaleyibhelisha phaa ezitafuleni zam ikhabhati bayazi ukuba yonke laa ndawo yikhabhati bayayazi phofu ngesixhosa uba yikhabhati necupboard nge-english phaa ndizibekile zonke izandi zam zesixhosa ebesele sizenzile kwiveki edlulileyo tyhinayo noko ndisebenzile gqithi Iincwadi zesiXhosa ndizihlengahlengisile ndazibeka zodwa, nazo ziyashiyashiyana. Umntana osaqalayo ufunda uzawukwazi athathe incwadi elula nelingele yena afunde kuyo. Nokunjalo kwisiNgesi, umntana oqalayo kuba kwelinqanaba elithile uzawuthatha incwadi efanele yena afunde ngayo ayenyukela as umntana eqhela ufunda. Yhu, hayi ndiyayivuyela kakhulu noko loo nto leyo ndisebenzile. Tyhini noko ibhodi yam ibikade noko ingenanixni nayo irayithi. Qala iphanthe nemibala. Into endiyithanda kakhulu kakhulu kakhulu kakhulu ngala tshati yokubana bana ayithethi ngemibala nje yodwa. Iyaba expose abantwana kumagama amaninzi kwivokebhulari. Eish, hayi ndisebenzile kakhulu mani. Tyhini thiza noko iklasi yam ikulungele uba kungafundiswa ke ngoku kakuhle isiNgesi apha. kukho amagama esiXhosa abantwana bazawuba exposed kuwo nasi nezinye izanti besizenzile kwiveki epheleleyo um eh, hayi noka ndiboni into ingathi ndilibele o oh, ndilibele apha kanene ukulungisa itafile yam ye-theme table mandiyibeke apha noko wena sendizawugqiba itafile yomxholo yho hayi noko ndicolile iklasi yam ndiyayivuyela kakhulu